Jama'a assalamu alaikum mu da mu sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo da zamu kawo muku. Wannan bidiyo da zamu kawo muku bidiyo ne wanda mutane yake da matakin muhimmanci ga mutane sosai saboda akan sa mutane da dama waɗanda suka samu matsala akan wajen su yi transfer na kuɗi zuwa bankin su sai su samu matsala su da cajin na kati zuwa ga wayarsu. To duk wanda yake da irin wannan matsalar to yau ga dama ta samu don haka wannan bidiyo za mu kawo muku yau bidiyo ne wanda zai nuna muku yanda za ka maida eh, airtime wato kati ka sheshe shi zuwa kuɗi sannu insha Allah idan kun biyo mu ba ta ɓata lokaci ba za ku ga yanda wannan bidiyo yake da application wanda ake amfani da shi domin sayan domin maida wannan kati da kayi recharging zuwa kuɗi kuma zuwa ka to don haka sai ku biyo mu domin ku ga yadda ake downloading na wannan application ɗin bayan ka downloading yadda ka yi register za ka yi register sannan kuma sai yadda za ka sayar da katanka ya koma kuɗi ka saka account number ɗinka a kuɗin ka zuwa ka don haka sai ku biyo mu domin ku ga yadda wannan application ɗin ba wani application ba ne illa wasu gosub.ng wani application ne da ake kira gosub.ng wannan application kun gan shi nan ga shi a nan ne gosub.ng to shine application ɗin da za ku ɗaukowa idan kuka ɗauko shi za ku yi rajista da shi misali yanzu haka gashi na shiga a cikin wannan application ɗin da already na riga na ɗauko shi ne har na rijista da shi kuma na fara amfani da shi yanzu ga shi zai bude ga shi ana yana yana buɗewa ta ku ga shagui ga shi ya bude yanzu ga shi na idan kuka duba ga shi nan dot ciki ne ga shi nan dot nan transaction ɗin da ni riga na yi da shi ne wannan na riga na yi wannan transaction ɗin na riga na yi gashi nan wannan kuma referral ne wannan application ɗin abu biyu ne yake da shi ah, abu biyu zuwa uku na ɗaya za ka iya mayar da airtime zuwa cash na biyu kuma za ka iya deposit na wallet ne ka yi transaction daga wannan wallet zuwa wannan ko kuma daga wannan daga wallet zuwa wannan banki sannan kuma akwai referral commission wanda idan ka gayyaci wasu abokananka za ka samu duk mutum ɗaya za ka samu 150 idan kuma mutum ya dafa ɗin 2000 a wallet ɗinsa za ka samu 300 to kaga wannan application ɗin yana da abubuwa da dama kenan tau abu na farko da za mu fara dubawa shine yanda za ka mai da airtime ɗinka za ka mai shi kuɗi wanda kila idan ka samu ƙaddarar ka wurin transfer ka sai kati to wannan ya zama ya zama sauƙi gare mu da za ka samu hanya mafi sauƙi da za ka iya mayar da wannan katin zuwa kuɗi wanda a can baya sai dai ka sai da shi ta hanyar btu ɗaya bayan ɗaya to yanzu za mu shiga sai mu ga yadda abin yake hanya mafi ta farko za ka fara bi shine za ka shiga akwai wasu 'yan wasu kara guda uku a gefen hagu za ka taɓa su wanda su ne ga su a nan su ne waɗannan za ka taɓa waɗannan karan guda uku idan ka taɓa za ka ga inda aka rubuta airtime ga shi a nan sai ka taɓa wannan airtime ɗin idan ka taɓa wannan airtime ɗin zai buɗe za ka ga inda aka rubuta airtime to cash gashi anan sai ka taɓa shi idan ka taɓa shi zai buɗe to idan ya buɗe za ka gashi nan inda aka nuna maka which number are you sending airtime from ma'ana wacce number' daga wacce number' ne za ka sai da katin wannan na biyu za ka ga network wanda idan karsa namba za ka taɓa za ta nuna maka kowane network ne wannan layin nan inda aka rubuta maka send airtime to wannan nan za a nuna maka nambar da za ka tura katin gare ta sai na hudu wanda shine total amount wanda za ka tura na biyar cash equivalent abinda za ka iya receiving saboda suna charges idan ma'ana za ka tura naira dari ga adadin abinda za ka karba naira dubu ga abin da za ka karɓa ɗari biyu ga abin da za ka karɓa haka ya danganta sai nan kuma select payment method wa payment ɗin biyan da za a maka ta account ne kake buƙata a biya ka gashi za ka gani ko kuma ta wannan gossip wallet ɗin duk wanda ka taɓa daga cikinsu shine za ka za ka gani to yanzu bari mu zo mu fara mu gani yanzu misali a ce an sa wannan number 09032 to nan za mu je sai mu ta muranna network za ka network ɗin da zai abin ga network yanzu za mu rubuta numbered misali sai mu ce 090 mu ce 090 to yanzu ga shi mun rubuta numbered sai mu taɓa network idan mun taɓa network zai number da za ka tura makata za ta fito ma'ana ga wannan numbered ita za ka tura makati za ka tura mu wannan lambar card to sai ka komo nan sai ka sa total amount adadin kuɗin da za ka tura mu yanzu nan bari mu sa naira dubu idan muka sa naira dubu sai mu jawo sai mu taɓa cash equivalent idan ka taɓa shi zai nan ma adadin abin da za ka iya ma'ana nan yanzu idan ka sa naira dubu za ka ga gashi nan sun nuna maka naira ɗari takwas da goma abinda za ka iya receiving kenan cikin account ɗinka ma'ana sun caje ka naira ɗari da tasa'in 290 shine abinda za ka iya receiving za su caje ka duk naira dubu za su caje ka naira ɗari da tasa'in to nan wurin payment method tsarin biyan da za a yi ma kaga to yanzu munan za mu ɗauki account to nan sai ka zaɓi banki misali ga shi a nan sai mu zaɓi guaranty trust ma'ana ni wannan nawa ne to kai duk bankin da kake da shi gashi nan sun fitan ma sai ka zaɓa sai ka tuka sa account account number sai a ce haka gashi a nan pin ɗinka wannan pin ɗin da ka yi wannan application ɗin da shi za ka sa za ka sa su gashi nan za ka sa za ka sa to idan ka sa za su ga gashi nan sun riga sun nuna maka gashi nan paid amount ntm 81% shine za ka receive glo 50% shine za ka receive airtel kuma 60% na mobile kuma 61% to ga shi nan idan ka gama ka nan sai ka sa abin ga sai ka to kamin ka yi submitting ka tabbatar da layin ka da za ka yi transfer da shi yana da ta transfer ma'ana share and sell ka tabbatar da yana da wannan don idan bai da wannan ba za ka iya transfer ba dole ka tabbatar da yana da wannan sannan za ka yi transfer ga wannan number tau idan kai yi kamin ka yi submitin ka tabbatar da kara ka transfer zuwa ga wannan number da suka baka idan ka yi transfer sai ka tuka na submit idan ka na submit zai tafi zai ta can zai zai ya kuma pending to yana nan pending daga pending zai koma processing daga processing kawai za ka ji kuɗi cikin account ɗinka akalla abin da yake ɗoka minti talatin yake ɗoka yakan ɗauki 30 minutes kamin ya shiga don haka To jama'a yanzu da kun ga irin yadda wannan application ɗin yake kuma kun ga yadda ake register wannan application ɗin da yadda za ka saka ko adadin amount ɗin da kake bukata ka sai suwa ya turo maka ka ta account ɗinka don haka idan wannan bidiyo namu ya katar da kai sai ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka saka wani sabon bidiyo za ka gani ba ta lokaci ba